သနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ဝါဆိုလဆန်း၄ရက်2013ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာန သဗုတိရိဗိမာန်တော်အတွင်းဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မယံကုန်မြို့နယ်မစိုးရိမ်လမ်းသွယ်နှစ်အမှတ်70ဒီနေ့နှစ်ဖက်မိဘများအရေးစု၍ဥဆိုင်ဖို့ချစ်တော်နန်းခမ်းလှိုင်ရွှေအလင်းအိမ် car service မိသားစုတာသမီမြေတစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းချက်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပတ်သဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤ မဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာလိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တ ယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်လာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံရေးအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသော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 ကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုန်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါလည်းဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကြိုးပမ်းချက်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ထို့တို့ဗုဒ္ဓဝင် စိနထပကန္တနီတို့မဟာဗုဒ္ဓဝင်းတို့တထာဂတဥရဏဒီပနီတို့ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်းကျမ်းစာတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအလွန်ကြည်ညိုတဲ့တရားတရားနဲ့အစိမ့်တရားအပမေယဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဂုံကြီးတွေလွှမ်းမိုးထားပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုကြတယ် မှန်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာဘုန်းတော်အနန္တကံတော်အနန္တရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်သို့တော့ဘုရားဟာတကူတော်အနန္တရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အရာခတ်သိန်းကိုအလွယ်တကူမပင်မပန်းပြီးသွားတယ်လို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်မှတ်နေရင်တော့မှန်ကန်မှုမရှိဘူးပေါ့လောကမှာမြတ်စွာဘုရားဟာဘလောက်အလုံးလုံးရတယ်ဆိုတာကို သိစေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကြိုးပမ်းချက်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကစပြီးပိုင်း1ပိုင်း2ဆိုတာလို့မြတ်စွာဘုရားတက်တော်80ပြည့်လို့ပြိဋိဘံစံကန်းထိအောင်အချင်းချုပ်အနှစ်ထုတ်ပြီးတော့ဘုရားဝင်ကိုထိုးထုတ်သုတ်တန်တွေကနေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟောကြားဖို့ရည်မှန်းထားတာပါဖြစ်ပါလေ။ မြတ်စွာဘုရားဟာအစ္စရိယမနုဿအံ့ဩပဲကောင်းတဲ့လူသားတယောက်ဆိုတာမှန်တယ်သို့တော့လူသားတယောက်ဆိုတာလူသားရဲ့အခက်ခဲတွေဘလောက်ကြုံတွေ့ခဲ့တယ်ထိုအခက်ခဲတွေကိုကြိုးပမ်းအထောက်မှုအမျှော်အမြင်ရှိမှုတွေနဲ့ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အလို့ဆိုလို့ရှိရင် အုံဖွမန္တမန်းပြီးရာခသိမ့်ပြီးသွားတယ်လို့တချို့ကထင်းနေကောင်းထင်းနေလိမ့်မယ်ကဘာမှာအလုံးလုံးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖော်ပြပါဆိုလို့ရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလောက်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာဘလောက်အလုံးလုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေကို အားကြအတူယူကြီးညိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာအများကောင်းကျိုးကိုကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ ဒီလိုကြိုးစားအထုမှသာလင်မြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုပူဇော်ရလဲရောက်တယ်ပေါ့ဘုရားဟာမြတ်ဗုဒ္ဓဟာဘလောက်အလုံးလုံးခဲ့တယ်ဆိုတာလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကျိုးပန်းချက်ဆိုတာကိုနာယူပြီးတဲ့အခါမှာထိုက်တန်တဲ့လောက်တော့သိရှိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကတကယ်ပဲလောကအလယ်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့လူသားတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားတဦးဆိုပေမဲ့တာမန်လူသားတဦးတော့မဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်မြင့်မားရုပ်ဆင်းအင်္ဂါအဖြစ်ထူးခြားပြီးအလွန်ကြိုးစားတဲ့စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တာမန်လူသားတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်သုံးတဲ့စကားလုံးကအစ္စရိယမနုဿတဲ့အံ့ဘွယ်လူသားလို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့မိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားလေးရှိတယ်ပေါ့အံ့ဘွယ်လူသားမြတ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အထုပ္ပတ္တိလို့ပြောခြင်းပြော ဗုဒ္ဓဝန္တဖယားအနွယ်အဆက်တွေရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ဆိုတာမြန်မာပြည်မှာတော့ဗုဒ္ဓဝင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဗုဒ္ဓတွေရဲ့အစဉ်အဆက်တွေကိုရေးဖော်ပြထားတာရေးသားဖော်ပြထားတာတွေရှိတယ်ဂေါရမဗုဒ္ဓဝင်လို့ဆိုတဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်နဲ့အခန်းအခန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့အထုပ်ပတ္တိပါပဲ အဲ့ဒီဂေါရဝဗုဒ္ဓရဲ့ထုတ်ပတ္တိကိုပြည်ပြည်စုံစုံသိဖို့ဆိုတာပိဋကတ်သုံးပုံထဲကအတော်ကိုမှွေနောက်ပြီးချိနိုင်မှကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခုခေါ်မဲ့လောကသားတို့အတွက်ရဗုဒ္ဓရဲ့ချိုးပန်းချက်ဆိုတာမိမိတတ်ဆွမ်းသမျှထိုထိုသုတ်တန်တွေမှာပါတဲ့ရဗုဒ္ဓရဲ့စကလုံးတွေကိုယူပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ပုံလွှာပေါ်အောင်ကြိုးစား မှဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ရုပ်ပုံလွှာပေါ်အောင်ဖော်တဲ့နေရာမှာတော့တကယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ပုံလွှာအပြည့်အစုံတော့ဖော်နိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒဇဒီဒဇမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့တုတ်တန်တွေကနေဆွဲနှုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘလို့အခက်ခဲတွေကြုံခဲ့တယ်ခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာဘလို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ် စိတ်နေသဘောထားဘယ်လိုရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ဘယ်လိုခိုင်မာတယ်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုပါဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တပည့်သိရှိနားလည်ပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓကိုတကယ်အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူအနေနဲ့ကြီးညိုဖို့အနန္တတကုရှင်ဆိုတာလူတွေကအရာခသိမ့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲဒီလိုတွက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအနန္တတကုရှင်လို့ယူဆလာလို့ရှိရင် မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရင်လည်းကို့မှာဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုတကိုယ်တွေရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေလို့ရှိရင်ဒီလူတွေဟာလူပြင်းတွေဖြစ်သွားမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တောင်အလွန်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရှိသိရှိနားလည်ကြိုးစားပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘဝခရီးမှာကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့ပါเนาะအေးဒါကြောင့် လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓကြီးကြိုးပမ်းရဲ့ဆိုတာကြိုးပမ်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာစွန့်လွတ်မှုဆိုတာရှိရတယ်။မြတ်မစကားမှာစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာစာကသို့မဟုတ်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့စကားတစ်ခုစွန့်လွတ်မှုစွန့်လွတ်မှုကိုဘာနဲ့တွဲဖက်ပြီးသုံးလေးရှိကြတယ်ဆိုအနစ်နာခံမှုဆိုတာ ਨੇ တွဲဖက်ပြီးသုံးကြတယ် နစ်နာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာနဲ့တွဲဖက်လာတော့ဆိုဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာတွဲဖက်လာတယ်အဲ့တော့တခါတည်းကနစ်နာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူများအတွက်အနစ်နာခံတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးစွန့်လွတ်တယ်လို့ပဲပြောရစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုစွန့်လွတ်တယ်အဲ့ဒီစွန့်လွတ်ပြီးအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်လို့ဆိုမှပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့ အနစ်နာခံတယ်ဆိုကိုကတော့နစ်နာသွားတယ်တစ်ဖက်ကပဲကြီးပွားသွားတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးသွားဆောင်တတ်တဲ့ပုံအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတာကိုသာမှတ်သားပြီးအနစ်နာခံခြင်းဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူးဒီလိုယူဆဘာကြောင့်လဲဆိုအေးနစ်နာတယ်ကွာဆုံးရှုံးတယ်ကွာနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေဟာလူတယောက်ဆုပ်ယုပ်ပြပြသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ ဘုရားလောင်းတော်ကဒီလိုဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးစွန့်လွတ်တာနော်စွန့်လွတ်ပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်လာတာဒီလိုပဲဖြစ်ရစွန့်လွတ်နိုင်တယ်စွန့်လွတ်တာဆိုတာလောကလူတွေကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်လောကသားတွေအတွက်ငါဘလောက်စွန့်လွတ်နိုင်မလဲကိုယ့်အကိုမေးကြည့်မေးကြည့်တဲ့အခါစွန့်လွတ်နိုင်မှုဆိုတာအမြဲတမ်းနဲပါချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူး ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးအခွင့်အရေးကိုလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးယာတုဂုံသိစီစဉ်ဥစ္စာဆိုတာကိုလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးကိုရထားတာလေးတွေဆုပ်ကင်ထားပြီးဓိတဲ့ဓိတိုးတက်ဖို့သာလူတွေစ조사နေကြတာအများအတွက်စွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းနေပါတယ်ပေါ့ဖះလောင်းနေကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးစွန့်လွတ်တယ်ကဲစွန့်လွတ်မှုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတ်ပဲထင်ရှားအောင် ဖျားစွပန်နဲ့သူမိတာရသိလေးရဲ့ဆွလွန်မှုကိုကြည့်ရအောင်သူဟာတထေးသားပဲအမတမချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်အမတမချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသူစွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဒီစွန့်လွတ်တာကမဆမ်းမှုလို့ပြောရမယ်စွန့်လွတ်လိုက်ပြီစွန့်လွတ်ပြီးတော့သူပါလုပ်တယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုရယူတယ် ဒါဟာဆွန့်လွတ်မှုတစ်ခုအဲ့ဒီဆွန့်လွတ်မှုဟာတမာအဖြစ်ကြည့်ရင်တိတ်မကြီးကျယ်သေးဘူးဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီကတရားနာပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဝုကလွတ်ဖို့ဒီဘဝမှာသူ့မှာအရည်ချင်းတွေအပြည့်ဝရှိတယ်။ဖရာတရားတော်ကိုနာပြီးတော့တပိခံလိုက်တာနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးယဟနာဖြစ်သွားနိုင်တယ် အဲ့ဒါလိုယန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရဲ့တန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမယူသေးပဲနဲ့တဏှာဝဆင်းရဲတဲ့မှာဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပါစေတရားတွေအကျိုးအတွက်ငါအလုံးလုံးအောင်မယ်ဆိုပြီးရလာတဲ့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဆုလက်ကြီးတစ်ခုကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ် ယန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားကြီးတစ်ခုကိုဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာအမတန်ကြီးမားတဲ့ဆွန့်လွတ်မှုခေါ်တယ်။နော်။ယန္တာဖြစ်ပြီးတော့တဏှာဝကလွတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုလုံးတောင်မှပဲဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်တော့ရောက်ပြီးမှတရားဝါတွေကျိုးတယ်ဖို့ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဆွန့်လွတ်မှုကအလွန်ကြီးမားတဲ့ဆွန့်လွတ်မှုဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီလိုဆွန့်လွတ်မှုကိုရည်စွန်းပြီးတော့ကရုဏာနိဒာနာသဗ္ဗေပိဗုဒ္ဓဂုဏဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တည်းရဲ့အယီချင်းတွေထဲမှာထိုအယီချင်းတွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်ကရုဏာတရားပဲလို့ဒီလိုပြောကြတာပေါ့စာပေကျမ်းကမှာဒီလိုဆိုတာအများကျိုးလုံးမယ်ဆိုတာကရုဏာပဲအများကျိုးလုံးမယ်ကိုတယောက်တည်းအခွင့်အရေးမယူဘူး ကိုရလာတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဘု து အတွက်ဆွန့်လွတ်တာလဲလောကသားတွေအတွက်ဆွန့်လွတ်တယ်လောကသားလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလူသားတွေဒါမကဘူးတရားဝအလုံးကိုဆွလို့ပေါ့အဲ့ဒီတရားဝအလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘုရားလောင်းတော်ဟာသူ့မိတာဘဝကနေစပြီးတော့ဆွန့်လွတ်မှုတွေနဲ့လာခဲ့တာတဲ့နောက်ဆုံးမှာ ဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်မှာပြင်ပစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်တယ်။ယာဓုခုံသိမ်စည်းစိမ်ဥစ္စာအခွင့်အရေးတွေအလုံးကိုစွန့်လွတ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တောင်မှစွန့်လွတ်တယ်။ဟောစွန့်လွတ်မှုတွေနဲ့လာခဲ့တာ။အဲ့ဒါလို့စွန့်လွတ်တာအလဟတစွန့်လွတ်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။မေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့အများအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့စွန့်လွတ်တာ။ ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အနစ်နာခံတယ်လို့ပြောလိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလောင်းဟာဘာမှမကြည်ပွားပဲနဲ့တက်တက်အနစ်နာခံပြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုအထိပ္ပယ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုသူများအတွက်အနစ်နာခံတယ်လို့ဒီလိုအထိပ္ပယ်မရဘူးသူများအတွက်ဆွန့်လွတ်တယ်ဆွန့်လွတ်လိုက်တာဆွန့်လွတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ရလာတဲ့ဒီ တစ်ခုကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရင်နောက်တစ်ခုရလာအဲ့ဒီရလာတာဟာတကယ့်ကိုထူးမြတ်တဲ့အရာကိုရတယ်လောကလူသားတွေကနှစ်သက်တာယာတုကုန်သိစီးစိမ်ဥစ္စာကိုမြတ်လို့တယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုမြတ်လို့တယ်ဒါကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဖះလောင်းကြတော့အဲ့ဓာတွေကိုတန်ဖိုးလို့မတွေ့ဘူးဘာကိုတန်ဖိုးလို့တွေ့ထုံဆိုအတိညာကိုတန်ဖိုးလို့တွေ့တယ်အတိညာရဖို့အတွက်ဆိုရင်အလုံးကိုဆွတ်လွတ်တယ်လို့ ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါနိဏခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်ဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လူသားတွေအနေနဲ့တော့ဟာနိဏလိုက်တာဆုံးရှုံးလိုက်တာ ਨੇ ဖြစ်ကောင်းထင်လိုက်ပြီဘုရားလောင်းရဲ့ဒီဆွန့်လွတ်မှုဆိုတာဒီတဲ့အဖို့တန်တာကိုရယူသွားတာပဲလို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ဆွန့်လွတ်ပြီးပါရမီကုသိုလ်တွေကိုရလာကဲနောက်ဆုံးဘိက္ခဝါကိုကြည့်ရအောင် နောက်ဆုံးမိတ်ဘဝမှာထူးထူးခြားခြားလေးတွေဖတ်ချင်တော့မဟာဗုဒ္ဓဝင်ကဇာလန်းတွေကိုဖတ်ပေါ့များအားဖြင့်လည်းသိကြတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကရသော်ဘုရားဗုဒ္ဓဘလောက်ကြိုးပမ်းအထောက်တယ်ဆိုတော့တယုတ်ပေါ်ယုံလောက်ပဲဟောမှာပါနော်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဝင်ကံကိုအခြေချက်ပြီးတော့ပြောမှမဟုတ်ပါဘူး အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းနောက်ဆုံးဘဝမှာကပိလုမြို့ကလေးစုပေါင်းအုပ်ချုပ်တဲ့မျိုးနွယ်စုစုပေါင်းအုပ်ချုပ်တဲ့မျိုးနွယ်စုရဲ့မြို့ကလေးကစုပေါင်းအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်တွေထဲမှာအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့သုတ်တော်ရဏ မင်းဟာခမည်းတော်ဖြစ်ပြီးတော့မေတော်မာယာကမဲ့တော်ဖြစ်တယ်သုတ္တရဏမင်းနဲ့မေတော်မာယာတို့ရဲ့သားအဲ့တော့ဘုရားဆောဘုရားရဲ့ဇာတိဒေတာကဘယ်နာမှာရှိတယ်လဲဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်လဲမျိုးရိုးကဘာလဲလို့သိချင်မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းမှတ်သားကြည့်ကြရအောင် ဘုဒ္ဓဝင်ထဲမှာရေးတာကတက္ကရာတွေမှာပါတဲ့စကားနဲ့ရေးထားတာနော်အခုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တုတ်တော်ကထုတ်ဖို့ပြောတဲ့သူ့ရဲ့မျိုးမျိုးယူဇာတိဒေတာကိုတောထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးကိုပြောပြခဲ့ပပိစ္ဆာတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပပိစ္ဆာတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဇာတိဒေတာနဲ့မျိုးယူကိုဖော်ပြခဲ့တာရှိတယ် ဘေမိတာရမင်းကအမတမထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအနေနဲ့ပထမဆုံးတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာသူစပြီးတော့ဖះလောင်းနဲ့ဆုံနှုံလို့ဆိုတော့ပန္နဝတောင်ချေမှာဖះလောင်းနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့ဆုံတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာမေးတာဘယ်ကလာတာလဲဘာလူမျိုးလဲဘယ်အရသားလဲပေါ့ဒါထုံးစံတိုင်းမေးတာ မေးတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကအဲ့တုန်းကဘာပြောခဲ့တုံးဆိုဥဆုံဇနဝတော်ရာဇဟိမဝန္တတပတ္တတော်သူဒေတာဟိမဝန္တတောင်ရှိမှရှိပါတယ်တဲ့ဟောဒီကနေဖြောင်းပြောက်မြောက်ဖက်အရဟိမဝန္တတောင်ရှိမှရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဒေတာဟာသူ့ရဲ့ဇာတိဒေတာပါပဲလို့ပြော ဇာတိဒေသမှာအခြေအနေတစ်ခုကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဓနဝီရိယေနတံပံသောကောသလေတုနိခေတိနောကောသလတိုင်းကထင်ရှားတဲ့မျိုးရိုးတစ်ခုကောသလတိုင်းရဲ့ထိတ်တန်းမျိုးရိုးကပစ္စည်းဥစ္စာလည်းကျွယ်ဝတယ်လုံလဝီရလည်းအမတန်ကြီးမားတယ် ဓနဝီရိယပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကျိုးပန်းအထုတ်မှုလုံလဝီရိယပြင်းထန်တဲ့လူမျိုးတွေကပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီနေရာမှာထူးထူးခြားခြားပြောတဲ့စကားလေးကကောသလေသူနိကေတိနောကောသလတိုင်းသားပဲသူကကောသလတိုင်းထဲမှာထူးခြားထင်ရှားတဲ့လူမျိုးကနေပြီးတော့ ပေါက်ဖွာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူထိတ်တန်းမျိုးရိုးထဲမှာပါတယ်ထင်ရှားတဲ့ထိတ်တန်းမျိုးရိုးထဲမှာပါတယ်ဆိုအဲ့တော့ကောသလတိုင်းတက်ကတိုင်းဆိုတာကောသလတိုင်းထဲမှာဝင်နေပေါ့ပါဝင်ကောသလတိုင်းကြီးကအမြဲတမ်းချေတာကိုကာတိတိုင်းကောသလတိုင်းတဏ္ဍတိုင်းကိုအုပ်ဆိုးတဲ့လူကပတိတရီကောသလမင်းကြီးပေါ့နောက်ပိုင်းတော့မဟာကောသလမင်းကြီး အဲ့တော့တက်ကတိုင်းဆိုတာကောသလတိုင်းတွေကနေလေးတနယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရမယ်ဒီလိုသိရမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုလွန်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျိုးရိုးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမည်းတော်တုတ်တော်ရဏမင်းကြီးဟာကောသလမင်းကြီးတဲ့ယာရုအာနာကြီးမားတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်တကယ်ကတော့ကောသလမင်းကြီးလောက်ယာရုအာနာမရှိဘူး ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာရန်ဆိုရင်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘရင်နောင်တို့အနောယထာတို့ဘရင်နောင်တို့နော်အလောင်းဖျားတို့တနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မြန်မာဧရိယာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေရဲ့လက်အောက်မှာစော်ဘွားတွေတို့မျိုးစားတွေတို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲ တက်ကတိုင်းကသုတ္တရဏမင်းကြီးတို့ကပိလဝတ်ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့သုတ္တရဏမင်းကြီးတို့ဆိုတာဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့အနုယန္တလို့ခေါ်တယ်အချမ်းယံမင်းမျိုးတွေကပဲပမာဘယင်းနေကိုအခွန်ဆက်ပြီးတော့ကိုနေကိုနေရတော့ကိုပြည်ကိုတော့အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်သို့တော့ပမာဘယင်းတွေကိုအခွန်ဆက်ပြီးတော့နေရတဲ့ ရှမ်းစော်ဝါးတွေလိုပဲပေါ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တုတ်တန်တစ်ခုမှာဘလို့ပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုကောသလမင်းကြီးဟာတဲ့ဧကရိဘယင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အနုယန္တမင်းမျိုးဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုလေးစားတာဟာ စัจကြောင့်မဟုတ်ဘူးယာရုဂုံသိမ်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးစီးပွားဥစ္စာတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးငါဖရားရဲ့ကိုချင်းတီလာနဲ့အသိပညာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့တုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာစကားကိုထည့်သုံးထားတော့ဆိုတာကီဝင်တွေကတာကိယမင်းတွေဟာကောသလမင်းကြီးရဲ့အနုယန္တာလို့ဒီလိုသုံးထားတဲ့စကားရှိတယ်အနုယန္တာဆိုဒီမှာခြံရံလိုက်ပါရတဲ့ ဘယင်းနေလို့အထိပ္ပယ်ရတယ်နော်ခြံရံလိုက်ပါရတယ်ဘယင်းအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့ကောသလတိုင်းမှာတော့ထိတ်တန်းမျိုးယူမှန်တယ်သူ့နေရာနဲ့သူအုပ်ဆိုးတာသို့တော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အနာဆက်ထဲမှာရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကောသလမင်းကလာအုပ်ချုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလာအုပ်ချုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တယ် ဒါမို့တာကဝေမင်းတွေကခဏရာဇာလို့ခေါ်တယ်စုပေါင်းအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေပေါ့တူတဲ့ဧကရဘိယင်အနေနဲ့အုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးအလှဲ့ကြအုပ်စိုးကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောသလကြီးကောသလမင်းကြီးကတက်ကတိုင်းထဲမှာသူလာခြင်းလာတာပဲလာခြင်းလာလို့ရှိရင်တိုက်ကွေမင်းတွေကခီးဥကျဆိုဟာ ကောသလမင်းကြီးကိုလေးစားကြရှိလေနောက်ပိုင်းမှာဖះနဲ့ရင်းနှီးခြင်းတော့ဘာလုပ်လဲဆိုကပိလဝမျိုးကမင်းသမီးတယောက်ကိုမိဖုရားဖြစ်မြောက်ခြင်းဖះနဲ့အမျိုးတော်ခြင်းတယ်ပေါ့လေအမျိုးတော်ခြင်းလို့တာကဝေမင်းသမီးတယောက်တောင်းတယ်တာကဝေနေဆိုတာအလွန်မာနာကြီးတယ်လက်ထပ်ထိမ်းမြတ်မှုကိစ္စမှာအလွန်ဝန်လေးတယ်သူတို့မျိုးရိုးမတူတဲ့ပုံကိုဘယ်တော့မှလက် လက်ထထင်းမြန်လေးမရှိဘူးအမျိုးဆောက်တာတာခေဝင်နော်အမျိုးကိုအမတမလေးစားတယ်တာခေဝင်ဖြစ်ချင်တော့အမျိုးလေးစားရလိမ့်မယ်နော်တာခေမျိုးဟိဒုဗမာဆိုပြီးတော့အမျိုးကိုမဆောင်ရင်တော့တာဂိမျိုးရဲ့အကျင့်တရားရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဟောတာဂိဝေမင်းနေဟာ အင်တမအမျိုးကိုလေးစားကြတယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမျိုးမတူတဲ့လူနဲ့လက်မချက်ဘူးသူမညာကိုလည်းမျိုးမတူတဲ့ပုံကုံနဲ့မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းမပေးစားဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကောသလမင်းကြီးကလာတောင်းတဲ့အခါကျတော့မပေးပဲနေလို့မရဘူးလေမပေးရင်ပြဿနာတက်အောင်ပါ အဲ့တော့မပေးဘဲနေလို့မရတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်အလုံးစုပေါင်းပြီးတိုင်ပင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတုန်းကအုပ်ချုပ်နေတဲ့အကြီးအကဲကမဟာနာမင်းလို့ခေါ်တယ်မဟာနာမရှင်နုရောဒရာရဲ့အကိုအရင်သူကပြောတယ်ဒီကိစ္စသူဖြေရှင်းမယ်ပေါ့သူ့အိမ်မှာ အလွန်ချုံမောလှပတဲ့ကျွန်မရဲ့သမီးနာဂမုံတာဆိုတဲ့ကျွန်မနဲ့သူနဲ့ရထားတဲ့သမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဝါသဘခတ္တိယလို့ခေါ်တယ်အဖေကမင်းမျိုးအမေကကျွန်မျိုးအဖေမျိုးကအရေးကြီးတယ်နော်အဖေကအမျိုးမြတ်တယ်မင်းမျိုးတွေကသို့တော့ အင်တန်ချောမောလှပတဲ့နာဂမုံတာကျွန်မနဲ့ဒီမဟာနန်ကြီးကသမီးလေးတယောက်ရထားတယ်။တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာဂီဝင်စစ်စစ်တော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော့တာဂီဝင်ရဲ့ရင်သွေးဖြစ်နေတော့ဝါသဘခတ္တိယာချောချောလှလှလေးဆိုတော့ဝါသဘခတ္တိယာဟာမဟာနာမမင်းကြီးရဲ့သမီးပဲလို့ဆိုပြီးပေးလိုက်ရင်ကောသလကြီးကျေနပ်လောက်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်။ တာကီဝင်မင်းသမီးစစ်စစ်ကိုမပေးဘူးအဖေရောတာကီဝင်အမေလည်းတာကီဝင်ဆိုတာကိုမပေးဘူးတချမ်းပဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကလည်းပါတယ်လေသူတို့ကဇက်အလွန်လေးထားတယ်တာကီဝင်တွေကတော့ကြာမဟုတ်တရုပ်ပေးမှဆိုရတယ်ပေါ့မင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းမျိုးလုပ်ပြီးတော့ပေးမှဆိုရတယ်အဲ့တော့ သူ့အဖေနဲ့ထမင်းတပွဲတည်းစားမှကျွန်နေနဲ့ဆိုမစားဘူးလေဘယ်တော့မှသူ့အဖေနဲ့ထမင်းတပွဲတည်းစားမှမင်းတို့လက်ခံရမယ်လို့အကြောင်းသိထားတယ်ကောသလကလည်းသူ့အဖေနဲ့ထမင်းတပွဲတည်းစားတာဟုတ်မဟုတ်ချိခဲ့သမီးအရင်ဟုတ်မဟုတ်ချိခဲ့ဆိုတာလာပြီးတော့ရာဇဒုဒမင်းတမန်တွေကဘင်းကြီးမှလိုက်တဲ့အတိုင်းကဲခတ်ကြတယ်ဒါကလည်းသတင်းကြားထားတော့ မာနမင်းကြီးကဟုတ်ပြီသမင်းပွဲကြီးပြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သမင်းစားမလို့လက်နိုင်နေတော့သမီးလာလေးအဖေနဲ့အတူတူစားရအောင်ဆိုဟိုကနာဂမုံဒါရဲ့သမီးဝါသဘာခတ္တိယာကလည်းသမီးအရင်တော့အရင်ပဲပေါ့နော်မာနမမင်းကြီးစားမဲ့သမင်းပွဲလဲထိုင်လိုက်ရောမာနမင်းကြီးကိုငโกတဲ့ကဇတ်တိုက်ထားတာ အရှင်မင်းကြီးအရေးကြီးတဲ့စာတမ်းမှာဆိုပြီးတော့စာလေးတစ်လွှာလာကတ်တဲ့အခါနော်စာလေးတစ်လွှာလာကတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲသမီးစားနဲ့အဖေလှုပ်ရှားရှိသေးတယ်ဆိုထားပါဘယ်လောက်ပါတော့အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဘုရင်ကြီးကသူသမင်းတူတူစားနေပြီတပွဲတည်းစားတယ်ဆိုဟိုလူတွေယုံသွားပြီးတော့ဝါသဘခတ္တိယတာဝတိပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုဇာလံရှိတယ်လေ အဲ့ဒါလို့လှက်ွက်ကလေးနဲ့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီလှက်ွက်တွေကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတော့ဝါသဘခတိယာရဲ့တာဝိတတုပါကနေတာကဝေမင်းတွေကိုခြေမုံရေးစစ်ပွဲလုပ်ပြီးတော့အကုန်တတ်ပြစ်တာလေနာချီးချက်တွေနဲ့တတ်ပြစ်တာအဲ့တော့ဒီလိုတစ်ဖက်သားကိုနာချီးလောက်အောင်လုပ်ရက်တွေလည်းပဲမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့သို့တော်မျိုးရိုးကိုတော့သူဆောင်ထိန်နေပေါ့ ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာကောသလလူမျိုးတွေထဲမှာထိတ်တန်းအမျိုးအနွယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းကြွယ်ဝတယ်ဟိမွန်တာတောင်ချေမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအေးဆေးဆေးနေလို့မရဘူးလေရာသီဥတုဆိုတာအမတမအေးတာအေးတဲ့ရာသီဥတုမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်နဲ့အိတ်နေလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအင်တာမကြိုးစားအထုတ်ကြရတယ် ကြိုးစားအထုတ်မှုမရှိတဲ့အရက်ကလူတွေကဘယ်လိုတော့ဆိုရင်ဇာတိဥဒုကလည်းကောင်းတယ်အစာရည်စားလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအိပ်ပြီးစားနေကြတာဘာမလုပ်တော့မြန်မာပြည်ကလူတွေလို့ပေါ့ဟိမတတောင်ချေကလူတွေအလုတ်သိမ့်လို့ရတယ်ဘာလို့တော့ဆိုတောင်ချေဆိုတော့ဟိမတရဲ့ဒေသကအလွန်အေးတာအလွန်အေးတော့စနိုးတွေဘာတွေကြတာတွေဘာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ ဒီစနိုးတံတွေကာဝယ်ဖို့လုံးလုံးရတယ်ခုကြည့်ဥရောပကလူတွေကြည့်ဂျာမနီတို့အင်္ဂလန်တို့ဆောင်းရာသီရောက်လို့စနိုးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေအေးဆေးဆေးနေလို့ပဲရအောင်စနိုးတွေထဲမှာရုံးကန်ပြီးတော့နေကြရုံးကန်ပြီးတော့တီထွင်တယ်ဘာလို့တီထွင်တော့အသက်ရှင်မှုအတွက်သူတို့လောက်ရတာသက်ရှင်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာ ဆောင်းရသည်စနိုးကျနေပြီဆိုရင်မြေပေါ်မှာအကုန်လုံးစနိုးတွေဖုံးနေတော့မြက်တောင်မှမကြံဘူးစားစရာတောက်စရာဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးစိုက်လို့ပြုတ်လို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ချွတ်တင်ပြီးတော့လောက်อ่ะစနိုးဆိုတာကြတဲ့အချိန်မှာတော့အလုံးစနိုးဆိုတာတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်ငယ်ငယ်ကရေခဲချစ်စားတဲ့လူတွေလို့အဲ့ဒီတဲ့နုတယ်သူက စနိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လို့အလွန်ကောင်းတယ်ဇွတ်ဇွတ်နဲ့လမ်းလျှောက်လို့ကောင်းတယ်သို့တော့ယာရီဥရုကရုပ်ချင်းပြောင်းသွားတတ်တယ်ဇီရိုအောင်ရောက်အေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီစနိုးတွေကခဲသွားတယ်ခဲသွားရင်ရေခဲတုံးကြီးလိုမှန်မြင်ကြီးလိုဖြစ်သွားပြီဒီပေါ်လမ်းလျှောက်ရင်တော့လဲမှာပဲလဲရင်တော့ပြန်ထဖို့မကြိုးစားလိမ့်မယ်ခက်ခဲတယ်ပြန်ထဖို့ခက်ခဲသွားတယ် အဲ့တော့ဘာလုပ်ရတော့ဆိုရင်စနိုးတွေကျလာပြီဆိုရင်ဒီစနိုးတွေဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကြိုးစားကြရတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာရုံးကန်တွေအားအများအားခွန်ကြီးတို့အမေရိကန်နေတော့ဆိုရင် ဆောင်းရသည်စနိုးကြပြီဆိုရင်၃နာရီလောက်ကထပြီးတော့စနိုးရှင်းတဲ့ကားကြီးတွေတကြောင်ကြောင်မောင်းနေတာလမ်းမှာဒီစနိုးတွေကိုဖယ်ပစ်နေတာမဖယ်လို့ရေခဲတုံးကြီးတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကားရောလူရောသွားလို့ရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး ကိုယ်အိမ်တကားကလည်းတကားဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စိန်နဲ့အိတ်နေလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့စနိုးရာကြီးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်ပြားတလက်ကင်ပြီးတော့စနိုးတွေကော်ထုတ်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ပြင်းနေလို့မရဘူးလေကားတွေပေါ်စနိုးကြလို့ရှိရင်တော့စားတွေကိုတိမ့်ထားပြီးအဲ့ဒီစားဖြူလိုက်ရင်စနိုးကအရေးပြောကြသွားလေကားတွေပေါ်မှာလည်းရှင်းထားတယ်အရေးကိစ္စရှိလို့ထွက်ချင်စနိုးတွေဖုံးနေလို့ ရေခဲဖြစ်သွားရင်ထွက်ဖို့အမတမခဲနေဘောဓုတရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအင်ကြီးထထဝတ်ဘောချနေစီးခေါင်းကိုလုံအောင်ဆောင်းအထထခြေအိတ်လက်အိတ်တွေဝတ်ပေါက်ပြားကင်ပြီးစနိုးတော့ကော်ခဲ့ရသေးတာပဲကျောင်းပေါက်ကပိတ်နေမှာဆိုတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလူတွေကအမတမကြိုးစားကြရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာဖះလောင်းကဟိမန္တာတောင်ခြေက ဒီကနေကြည့်လိုက်ရင်ဖြောင်းပြောက်ဟောဒီမြောက်ထဲမှာဟိမန္တာတောင်ချေမှာသူ့ရဲ့ဒေသရှိပါတယ်ကောသလတိုင်းတဲကထက်တန်းကြတဲ့မျိုးရိုးတစ်ခုပစ္စည်းဥစ္စာလည်းကြွယ်ဝတယ်လုံလဝိရလည်းအမတမကောင်းတဲ့မျိုးရိုးကပါလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကဗိမိတာရမင်းကိုဒီလိုပြောခဲ့အဲ့ဒီမှာသူဆက်ပြောတာဗာပြောတော့ဆို အာဒိဿာနာမခွတ်တေနတာကိယနာမဇာတိယသူ့အနွယ်ဟာအာဒိဿနေမျိုးနေတွေဖြစ်ပါတယ်ဇတ်ကတော့တာကိယဇတ်ဖြတ်ပြောတယ်တမ္မာကုလပပ္ပစိတောနကာမိအဘိပတ္ထယေအဲ့ဒီမျိုးရိုးကနေသူသင်္ကန်းဝလာတာပါတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကို तू မမျှော်မှန်းပါဘူးအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခဲ့တာပါလို့ဟောဒီစကားအရာ မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ဇာတိဒေတာမျိုးရိုးအကြောင်းကိုတစွန်းတဆဘုန်းကြီးတို့သိခွင့်ရတယ်ပေါ့ဒါမူရင်းတုတ်တန်ကဖော်ပြတဲ့စကားလေးတစ်ခုကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီတာကိယနာမဇာတိယမျိုးရိုးကတာကိယပါလို့ဘာကြောင့်ပြောတာတော့ဟိမန္တာတောင်ခြေကလူမျိုးတစ်မျိုးဘာကြောင့်တာကိယလို့ ခေါ်ရတယ်လေလို့ဆိုတဲ့တာကိဝင် သမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီသမိုင်းကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာတော့ဒီကနိကေတိလက်ခန္ဓာဝက်ကအမထတုတ်ပါတစွန်းတစပါရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကောသလတိုင်းတဲကပဲအောက်ကကဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးကအမတမဘုံတကူကြီးတယ်ဘုရင်နေဆိုတာမိဖုရားကြီးတွေဆုံးသွား၍ဖြစ်စေ သူများကလာဆက်လို့ဖြစ်စေမိဖုရားငယ်ငယ်တွေနောက်ထပ်လက်ထပ်လေးရှိကြတာနောက်ဆုံးမှမိဖုရားငယ်တူသူလက်ထပ်ထိမ်မြန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိဖုရားငယ်ကမင်းသားငယ်ငယ်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာအရင်မိဖုရားကြီးကမွေးဖွားတဲ့သားကြီးတွေရှိလာစင်မြိုင်တွေဖြစ်လာစင်မြိုင်တွေဖြစ်လာတော့မိဖုရားငယ်ကမွေးတဲ့ ကလေးကိုသူကပိုချစ်တယ်ပိုချစ်တော့မင်းသားကြီးတွေကိုအဝေးပို့ပြစ်တာပေါ့ဒါထုံးစံပဲလူတွေစာဒီတိုင်းပဲနော်မင်းသားကြီးတွေကိုနဲ့နှင်လိုက်တာဘယ်နှင်လိုက်တော့ဆိုသူသားကြီးတွေ၄ယောက်ဥက္ကမုခာတဲ့အကြီးဆုံးကဒုတိယကကရကန္တာတဲ့ကရကန္တုလို့လည်းခေါ်တယ်တတိယကဟဋ္ဌိနိကာတဲ့ စတုထမင်းသားကတိနိသူရအဲ့ဒီမင်းသားကြီးတွေကိုတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ကမင်းတို့အဝေးသွားကြတို့ငါနေပြည်တော်မှာမနေချမ်းနဲ့လို့စေလွတ်လိုက်တဲ့အခါသားကြီးတွေသမီးကြီးတွေဟာသူ့အဖေကနေကိုနှင်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ဘယ်သွားကြတော့ဆိုဟိမန္တာတောင်ဘက်ကိုထွက်သွားကြဟိမန္တာတောင်ခြေမှာရေကန်ကြီးတစ်ခုအမတမလှပတဲ့သဘာဝရေကန်ကြီးနားမှာ ကျွန်းတော်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်းတော်ကြီးထဲမှာရေခံမေးမြို့တီကြကပိလဝမြို့ဆိုတာတည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်းတော်ကြီးထဲမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်တာကဆိုတာကျွန်းကျွန်းပင်ကိုပါဠိလိုတာကလို့ခေါ်တယ်တာကဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကြီးထဲမှာနေရာတည်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးနေထိုင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လို့တာခိယလို့ခေါ်တယ်နော် ကျွန်းတော်ထဲမှာနေထိုင်ကြသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီကျွန်းတော်ထဲမှာမြို့ပြတီထောင်ပြီးနေတဲ့အခါမှာသူတို့ကသူတို့မျိုးရိုးကိုသိတ်တံမိုးထားတယ်သိတ်တံမိုးထားတော့ဒီပြင်မျိုးရိုးတွေမတန့်တာတွေပါလာမှာစိုးသည့်အတွက်ကြောင့်မင်းသား၄ယောက်ကအမနဲ့ နှမတွေ၅ယောက်ပါလာတဲ့အထက်မှာအမကြီးတယောက်တော့ဖယ်ထားပြီးတော့မြင်မငယ်တွေနဲ့မင်းသားတွေဟာအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ကြတယ်။မောင်နှမအရင်နေအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်တာနော်။အိမ်အောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာပြုတ်ခြင်းလို့ပြုတ်တာမဟုတ်ဘူး။အမျိုးကိုစောင့်ရှောက်တာသူတို့။ကို့မျိုးကိုတံမိုးထားတာပေါ့။သူများတွေဝင်းမလာစေချင်ဘူး။ဗမာစကားနဲ့ပြောရင်ဖိတ်ချင်းဖိတ်ကို့အိတ်ထဲဖိတ်တယ်။ဗမာတွေကတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိတယ်။အိတ်ထဲတော်တော်ဖိတ်ချင်တာနော်။ အဲ့ကိုဖောင်းနေအောင်ဖိတ်တာသူကအဲ့ဖိတ်ချင်းဖိတ်အိတ်ထဲဖိတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလောက်ကြအဲ့ဒီသတင်းကဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုဥက္ကကမင်းကြီးစီသတင်းရောက်သွားမင်းသားတွေဘယ်လိုနေကြလဲဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးတဲ့မှာမျိုးတည်ပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့နှမအရင်နေနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကအေးအမျိုးဆောင်မှုတတ်နိုင်လိုက်ကြတာတတ်နိုင်လိုက်ကြတာ တကြဝတဘောကုမာရာပရမတကြဝတဘောကုမာရာငါသားတွေမင်းသားတွေကြည်စံအမျိုးကိုစောင့်ကြပါပေတယ်စောင့်နိုင်ကြပါပေတယ်စွန့်ရည်တတ္တိရှိကြပါပေတယ်တတ္တိကောင်းကြပါပေတယ်ဆိုရက်စကလုံးနဲ့စွန့်နိုင်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့တကြဆိုတဲ့နာမည်ဥဒံဒီစကလုံးကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကစပြီးတာကိယတွေကိုတကြလို့လည်းခေါ်သွားတာနော်စွန့်နိုင်သူ မျိုးကိုစောင့်ထိန်တဲ့နေရာမှာအလွန်စွန့်နိုင်သူတွေပဲလို့ဝန္တာစကားပြောတာအဖေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါနဲ့တကြဆိုတဲ့လူမျိုးခဏိခေထီအောင်ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာသူတို့အတန်တွဲနဲ့ပြောရင်စကယစကယဆိုတဲ့တကြလူမျိုးတွေကခဏိထီအောင် ရှိသေးတယ်ပေါ့ရုပ်ရည်အချင်းဗမာတွေနဲ့ဆင်းတယ်တိဘက်တို့ဗာမင်းအနွယ်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဗမာတွေနဲ့ဆင်းတယ် အဲ့ဒါကတက်ကြသမိုင်းပဲလို့ဒီလိုမှတ်သားကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဂေါရမဗုဒ္ဓဟာအာရိစ္ဆဆိုတဲ့အနွယ်အဲ့ဒီအာရိစ္ဆဆိုတဲ့အနွယ်ကိုပဲဂေါတမလို့လည်းခေါ်တယ်တာကိယလို့မျိုးဆက်အားဖြင့်တာကိယမျိုးရိုးကနေပြီးတော့အခုလိုသာသနာပေါင်းဖရာယဟန်ယဟန်တပါအနေနဲ့ တရားချစ်မှုထွက်ခွာလာခဲ့တာတဲ့ဒါကတာဂီဝင်တို့ရဲ့သမိုင်းလေးပေါ့အဲ့တော့ဘုရားလောင်းတော်လေးဟာအမည်နာမကတိတ်တထမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာတမျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးကဝမ်းသာကြတယ်အင်တမဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူ မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့အတိတ်နိမိတ်တွေပေါ်ထွန်းလာလို့ဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဟာပို့ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာတယ်ခုခေတ်တောင်မှရှိတယ်လေဒီကလေးလေးမွေးလို့စီးပွားတက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီကလေးလေးမွေးမှစီးပွားပြတ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးမွေးလာတဲ့အချိန်ကျတော့ကိစ္စဝိစ္စတွေကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်ကြတယ်ပေါ့လုပ်ငန်းကင်တာတွေပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေးလာတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တိဋ္ဌထလို့နာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့တိဋ္ဌတိဋ္ဌိအဋ္ဌအလုံးလုံးကိစ္စဝိစ္စတွေအကုန်လုံးပြည့်စည်တယ်ချောမွေ့တယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာအတိတ်နဲ့တိဋ္ဌထလို့နာမည်ပေးထားအဲ့ဒီတိဋ္ဌထမင်းသားလေးအဗဓမ္မလည်းဥစ္စာတဏကြွယ်ဝလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် မိဘကိုကလည်းဥစ္စာရဏကျွယ်ဝတယ်ကျွယ်ဝတဲ့မျိုးရိုးမှာမွေးဖွားလာတော့မိဘတွေကလည်းအလွန်အလိုလိုက်တယ်ပေါ့အလွန်လိုလိုက်တယ်သို့တော့ဘုရားပိဋကကျမ်းစာတွေထဲမှာတော့ဘုရားလောင်းလေးကိုပညာသင်ပေးတယ်ဆိုတာထေရဝါဒကျမ်းစာတွေထဲမှာမပါဘူးမဟာယာနကျမ်းစာဖြစ်တဲ့လာလိတဝိထာရကြတော့ ဖះလောင်းလေးကိုအခရပညာတို့အခြားတတ်တဲ့ပညာတွေကိုဆရာကနေပြီးကျူးရှင်လာပေးတာတော့ပါတယ်သူတို့ထဲမှာသီးသန့်သင်ပေးတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့လူသားနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆန်းတယ်ထူးခြားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမတင်မဲတတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့လည်းတတ်နိုင်တယ်ကြားလိုက်တာနဲ့လည်းတတ်နိုင်တယ်မိဘတွေအနေနဲ့ကတော့မတင်ပေးပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးတင်ပေးမှာပဲဒါကသဘာဝတော့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဖះလောင်းတော်လေးငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပဲ16နှစ်သားမှာအိမ်အောင်ချပေးလိုက်တယ်ဒါသူတို့ခေတ်ကငငယ်ရွယ်နဲ့အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆို12နှစ်နဲ့တောင်အိမ်အောင်ချပေးတာရှိရေဝရသရိုသားတို့ဆို9နှစ်နဲ့အိမ်အောင်ချပေးတာရှိဟောအခုခေတ်တော့မတော်ရရောပိုးငယ်တာတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြတာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဖះလောင်းတော်လေး ဘယ်လိုသူ့ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာမင်းသားငယ်ဘဝတုန်းကဘယ်လိုနေထိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုအင်္ဂုတ္တရနိကေဒုက္ခမလာတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြန်ပြီးတော့ဟောပြောထားတာရှိတယ်သူနေခဲ့တဲ့ဘဝလေးရဲ့ပြည့်စုံမှုပြောတာစတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ်တံဒုက္ခမလာတုတ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခမလောအဟံဘိက္ခဝေပရမဒုက္ခမလောအစ္ဆန္ဒဒုက္ခမလော သူ့ဘဝဟာအလွန်ကိုတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ချမ်းချမ်းသာသာဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်တဲ့သူ့ဘဝတုန်းကမိဘတွေကအလိုလိုက်တာဟုတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့အင်တာမချမ်းချမ်းသာသာကြီးခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအမိန့်ရှိပြီးတော့သူနေဖို့နန်းဆောင်သုံးဆောင်ဆောက်လုပ်ထားတယ်တဲ့သူ့အတွက်ရည်စွပြီးတော့ဆောင်းရည်မှာနေဖို့အတွက်လုံလုံချုံချုံ နော်အေးဒဏ်ကိုကာကွယ်တဲ့အဆောက်အဦမျိုးလမ်းပြတ်သက်မျိုးဆောက်လုပ်ပြီးတော့ထားတယ်။နှွေရသည်မှာလည်းအေးအေးမြတ်မြတ်နေနိုင်အောင်အပူဒဏ်ကိုခံနိုင်တဲ့အဆောက်အဦမျိုးဆောက်လုပ်ပြီးတော့ပေးထားတယ်။မိုးရသည်ကြတော့လည်းမိုးရသည်နဲ့လိုက်လျောတဲ့အဆောက်အဦမျိုးကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့ပေးထားတယ်။နှွေမိုးဆောင်းဆိုတာလို့ဇာတိတွေလှည့်ပြောင်းနိုင်ဇာတိဥရုတွေဘလို့ပဲပြောင်းပြောင်းသူ့ကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင် လမ်းပြတ်တသုံးဆောင်မှာအိမ်ဆောင်ကြီးသုံးအိမ်ကြီးသုံးလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လှက်လှယ်ပြီးတော့နေထိုင်ကြရတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားလောင်းကမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒီလမ်းပြတ်တအဆောင်တွေထဲမှာရေကန်ကြီးသုံးလုံးလဲအလှအပတူးဖော်ထားပြီးတော့ရေကန်တစ်လုံးထဲမှာဘုံမှာကြာပန်းနေစိုက်ထားတယ်နောက်ရေကန်တစ်လုံးထဲမှာကြတော့ ဒီကြာညိုပန်းတွေစိုက်ထားတယ်နောက်ရေကန်တစ်လုံးထဲမှာတော့ကြာပြူပန်းတွေစိုက်ထားတယ်လို့ဟောကြာ၃မျိုးနဲ့ကံ၃ခုဒီလိုအလှပတစားဆင်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးထားတဲ့အကြောင်းဒါဖြင့်ဝတ်စားဆင်ရင်တာဘယ်လိုဝတ်စားဆင်ရင်တုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာအဝတ်၃မျိုးဖော်ပြထားတာရှိတယ်အဝတ်ဝတ်ပုံက နိဝတနာလို့ဆိုတယ်အခုဘုန်းကြီးတွေဝတ်တဲ့အဝတ်မျိုးပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်သင်းပိုင်လိုဟာမျိုးအတွင်းကဝတ်တဲ့အဝတ်ကတစ်ခုအဲ့ဒီအတွင်းကဝတ်တဲ့အဝတ်ဟာလဲကာတိတိုင်းမှာထုတ်လုပ်တဲ့ကာတိတိုင်းကဖြစ်တဲ့ကာတိတိုင်းဖြစ်အဝတ်ကိုဝတ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့အကောင်းဆုံးကာတိတိုင်းဖြစ်ဒါကိုဝတ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ခုခေတ်တော့သင်္ကန်းတွေအကောင်းဆုံးဘိုမတို့ဘာတို့ပေါ့ အဲ့တော့ကာတိတိုင်းပြည့်အဝတ်ဝတ်တယ်အပေါ်ယုံကလည်းပဲကာတိတိုင်းပြည့်အပေါ်ယုံပဲအဲ့ဒီလိုအဝတ်တွေပေါ်မှာအပေါ်ကနေဆွတ်ချတဲ့အင်ကြီးအဲ့ဒီအင်ကြီးတင်တိုင်းကလည်းပဲကာတိတိုင်းပြည့်ကအဝတ်ပဲတဲ့နောက်ဆုံးခေါင်းပေါင်းပေါင်းတဲ့ခေါင်းပေါင်းစားကလည်းပဲကာတိတိုင်းပြည်ကခေါင်းပေါင်းစားတဲ့အဲ့တော့ဘုရားအလောင်းလေးဝုပ္ပစင်ပုံလေးကိုပုံဖော်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် ခါကဝတ်ထတာကတခုအပေါ်ကနေပြီးခြုံရမ်းထတာကတခုအပေါ်ကနေစွတ်ချထားတဲ့အစွတ်ကြီးဝိယုံကြီးကတခုခေါင်းပေါင်းထားတဲ့ခေါင်းပေါင်းကတခုလို့ဒီပုံစံနဲ့ဖျားလောင်းလေးဝတ်တဲ့အဝတ်တွေကိုဖော်ပြထားတာရှိဒါဖြင့်နန္တာတွေဘာလိမ့်ချေတုံးဆိုစန္ဒကူနန္တာလိမ့်ချေအဲ့ဒီစန္ဒကူနန္တာလဲကာတိတိုင်းကလာတဲ့ဟာတဲ့ တိပြင်းနိုင်ငံတိပြင်းကလာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကာတိတိုင်းပြစ်စံတကူကိုလိမ့်နေလို့ဒါကတော်တော်လေးပြည်ပြည်စုံစုံမြတ်စွာဘုရားကဘဝကိုဖော်ပြထားတာသူ့ရဲ့အနေထားတစ်ခုဖော်ပြထားတယ်နေရောညာရောအပေါ်မှာထီးပြူကအုံမိုးထားတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အပူဒဏ်တို့အေးဒဏ်တို့ဖုံမှားဖုံနေပါလေမကြရအောင်မျက်မှုမျက်မွားတွေမကြရအောင်အမြဲတမ်းထီးပြူနဲ့မိုးထားပေးတယ်လို့ သူအဲ့ရမှာလဲထီးပြူမိုးထားတယ်လို့ဒီလိုဆိုရပေါ့နောက်ဆုံးမှာသုတ္တရဏမင်းကြီးကဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတဲ့စကားတစ်ခုကတော့ပါတယ်တခြားအိမ်တွေမှာဆိုရင်တဲ့ခြေတွေကျွန်းတွေအလုံသမားတွေကိုထမင်းကျွေးတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ကျွေးတုံဆိုရင်တံပိုးနဲ့တဲ့စကွဲ တံမိုးနေတဲ့စကားထမင်းကိုချက်ပြီးတော့ပအုံးရည်လို့ခေါ်တဲ့ဆန်စည်းရည်ကိုအချင်းတဲထားတဲ့ပအုံးရည်နဲ့ကျွေးတယ်ဒီပြင်ဟင်းမပါဘူးနော်စားလေးနဲ့ငရုတ်သီးလေးနဲ့ဝါတာမျိုးလို့ပေါ့အချင်းလေးတောက်အဲ့ဒါလို့စကွဲထမင်းနဲ့ပုံးရည်ဟင်းနဲ့ပဲတခြားအိမ်ဒီမှာကျွေးလေးကျွေးထားရှိတော့လဲ တုတ်တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာတော့အဲ့လိုမကြွေဘူးတဲ့ခြေတွေကျွန်တွေလုံသမားတွေကိုဗာပေးတော့ဆိုရင်တာလိမန်တော်ဒနာကြောက်တောင်တွေမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့တလေးစပါထိုခေတ်ကထိတ်တန်းစပါမျိုးတစ်ခုပေါ့ခုခေတ်ဘာစပါတီတို့ဘာတို့လို့ဟာမျိုးလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီထိတ်တန်းတလေးစပါနဲ့မန်တော်ဒနာလို့ဆိုတော့အသား ပါတယ်ပေါ့ဓမ္ပေါက်ထမင်းလိုဟာမျိုးကောင်းကောင်းချက်ပြီးတော့ကျွေးတယ်လို့သူပြောတယ်အဲ့တော့သုတ္တရဏမင်းကြီးကသဘောလည်းကောင်းတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းတတ်နိုင်တယ်အလုံးပေါ်မှာရက်ရောတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းပေါ်တယ်ပတ်စံရှိတိုင်းလည်းပဲကျွေးမလဲတချို့မတန်ဘူးလို့ပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ခြေတွေကျွန်းတွေအလုံးသမားတွေပဲဖြစ်စီအကောင်းဆုံးဆန်တဲ့ တန်ခါနဲ့ကျွေးတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောတော်ရမင်းကြီးတို့ကတတ်တတ်လွတ်စားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ်တယ်ပေါ့တဲလွန်စားတကူတတ်တတ်လွတ်စားတာမဟုတ်ဘူးတန်ခါစားတယ်အဲ့တော့တန်ခါစားတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်တန်ခါစားကြသလဲဘာကြောင့်တတ်တတ်လို့မစားသလဲလို့ဆို သားငါးကယာတိဥဒုထံကိုပို့ပြီးတော့ခံနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟိမတာတောင်ချေမှာဆိုတော့အေးတယ်အေးတဲ့အခါမှာအသာစားပေးတယ်ဒီလိုလဲပြောကြတယ်ပေါ့နော်မျိုးစုံပေါ့လေအယူဆမျိုးစုံအဲ့တော့ယာတိဥဒုပူတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့အသားစားရင်မြန်မြန်ပုတ်လိုက်ဟင်းသီးရွက်စားတာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတဲ့လူရှိတယ် အဲ့တော့ဟိမွန်တာဒေတာတို့လိုအမြဲတမ်းအေးတဲ့နေရာကြတော့တန်ခါတရိษံကလည်းပေါ်တယ်ပေါ်တော့အဲ့ဒီတလေးစပါးနဲ့မန္တဆိုတဲ့အသားနဲ့ရောပြီးတော့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့တလေးထံပေါက်ဆွမ်းကိုထမင်းကိုကျွေးတယ်လို့ဒီတုတ်တန်အရာအဲ့လိုသိရတယ်ပေါ့ဖះလောင်းတော်လေးဟာအခုလိုပြီးပြီးစုံစုံ မွေးဖွားပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာနေရပြီမယ်လို့နောက်ဆုံးကြတော့ဟောဒါတွေအလုံးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာပဲဒါတွေအလုံးကိုဆွန့်လွတ်တယ်16နှစ်သားမှာနမေတော်တဝင်းခွဲဖြစ်တဲ့ရတောဒရာနဲ့လက်ဆက်ပြီး တက်တော်29နှစ်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာသားတော်လေးရဟုတ်လားမွေးဖွားလာတယ်29နှစ်အရွယ်မှာပဲစိတ်ဓာတ်ကလည်းရင့်ကျက်လာရင့်ကျက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်မိသားစုကိုမချစ်တာမဟုတ်ဘူးဖះလောင်းတော်လေးဟာသူမွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်မှာလဲခொနည်းသားအရွယ်လေးမှာပဲ မေတော်ကဆုံးသွားတယ်မေတော်ဆုံးသွားသည့်အတွက်ကြောင့်မေတော်မာယာဒေဝီရဲ့ညီမတော်ဖြစ်တဲ့ပဇာပတိဂေါရမီကမေတော်အရာနေပြီးတော့လို့ချိုတိုက်ကျွေးပြီးတော့မွေးခဲ့သူ့သားအရင်ကိုတော့လို့ဒိန်းနေနဲ့ထားပြီးတော့ဖះလောင်းကိုကိုယ်တိုင်လို့ချိုတိုက်ကျွေးခဲ့တယ်တူကလေးပေါ်မှာပို့ပြီးတော့မေတ္တာထားတယ်ပေါ့ အမတ်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူလေးမွေးဖွားပြီးတော့ခုနှစ်ရက်လောက်မှာဘဝဆုံးသွားတာအဲ့တော့ညီမနှစ်ယောက်ဟာမီးဖွားတာ၃၄ရက်လောက်ပဲကြွာချမယ်လို့သူပြောနန္ဒမင်းသားက၃၄ရက်လောက်နောက်ကျပြီးတော့မှနန္ဒမင်းသားမွေးဖွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းရဲ့မေတော်ဆုံးသွားတဲ့အခါ ညီမတော်မဟာပဇာပတိခေါရမိကမေတော်အရာမှတည်ပြီးတော့ဒီဖျားလောင်းလေးကိုပြုစုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူဘဝမှာငငယ်လေးတွေကအမေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ခံစားချက်ဟာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူသားတယောက်အဖေနဲ့ပဲနေရတယ်လို့ဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေမရအောင် မတိသေးခင်အရွယ်ကပဲမိတွေးတော်ခေါ်ရမီမိတွေးတော်ဆိုတာကုကိတော်တချို့ရက်တွေတော့ဘယ်လိုခေါ်တယ်တော့မသိဘူးဘုန်းကြီးတို့အရာကြတော့အတော်လို့ခေါ်တယ်အမေရဲ့ညီမကိုအတော်လို့ခေါ်တယ်စာပေကျမ်းကမှလည်းပဲမာတုတ်စာမာတုတ်စာဆိုတာမာတုပဂိနီအမေရဲ့ညီမ မိထွေးဆိုတဲ့အသုံးကြတော့အဖေရဲ့နောက်မိန်းမလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်အဲ့တော့မိထွေးတော့ဂေါရမီဆိုတာအဖေရဲ့နောက်မိန်းမမိထွေးဆိုတာတော့ကောင်းခဲ့တယ်လေနော်မိထွေးကလည်းကောင်းခဲ့တယ်ပထွေးကလည်းကောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိထွေးမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးအတော်တော်တဲ့ပဇာပတိဂေါရမီလို့ဒီလိုနားလဲရမယ်အဖေနောက်မိန်းမဖြစ်လို့မိတွေးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအတော်အရင် ဖះလောင်းလေးရဲ့အတော်တော်တဲ့မိတွေးတော်ခေါ်ရမီသူကနေပြုစုဆောင်လျှောက်ထားလို့ဘဝတစ်ခုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုဖြတ်တန်းပြီးသက်16နှစ်အရွယ်မှာရတော်ရာနဲ့မိဘများကအိမ်တော်ပြုအိမ်တော်ရသားချပေးပြီး29နှစ်ထိအောင်ဘဝခရီးကိုတက်တက်တာတာနဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတယ်29နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ စဉ်းစားဉာဏ်တွေရှိလာခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာနမိတ်ကြီးလေးပါလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့သူအိုနဲ့တွေ့တယ်သူနာကိုမြင်ရတယ်သူတွေကိုမြင်ရတယ်ယဟန်ကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသူကိုသူနာသူတွေဆိုတာမြင်နေကြတာဘာမှတွေးမှမဟုတ်ဘူးနော်တွေးမှမဟုတ်ဘူးဖះလောင်းကြတော့ စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ကအမှန်တမ်းကြီးမားတာသူ့ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ငါလည်းပဲအိုရအောင်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးဟာရလာသူနာတွေ့တာနဲ့ငါလည်းပဲနာတဲ့သဘောရှိတာပဲလို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားတတ်တဲ့အလေးထားတစ်ခုရှိတယ်သူသိနဲ့တွေ့တော့ငါလည်းပဲသိရအောင်မှာပဲလို့ဆိုတယ်ဒီတွေးတွေဝင်လာတဲ့အခါကျငါလည်းအိုရအောင်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးကဘာကို ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ကိုကိုကိုလူပြိုလို့လူပြိုမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တက်တက်တဲ့မန်ရစ်မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ရွပနမထလို့ခေါ်တယ်လူငယ်လူရွယ်တွေမှာတက်တက်တဲ့မန်မျိုးအဲ့ဒီအတွေ့ကဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငါလည်းပဲအိုရအောင်မှပဲလို့ဆိုရင်လူပြိုမှုရဲ့ပေါ်မှာမောက်မာတာကြာဆင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့ ငါလည်းပဲနာရအောင်မှာပဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့ဖြစ်ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမာမနာတက်နေတာတွေလည်းပဲဖယ်ရှင်းပြနိုင်တယ်ပေါ့ငါလည်းပဲတရားအောင်မှာပဲလို့တွေးလိုက်တဲ့အတွေးဟာအသက်ရှင်နေဖို့အပေါ်မှာမာမနာတက်နေမှုမှာကြာဆင်းသွားတယ်တနေ့ကိုတရားမှာဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးတစ်ခုကြောင့်မိမိလျော့ရော့မနေတော့ဘူးဟောဒီအိဗယ်တွေကိုဆောင်းနေပေါ့ မထလို့ဆိုတာရစ်မှုတယ်လို့ခေါ်တယ်။ယာဓုရဲ့ရှိရင်ယာဓုကိုရစ်မှုတယ်။နုပြိုရင်နုပြိုမှုရစ်မှုတယ်။ကျမ်းမာရင်ကျမ်းမာမှုကိုရစ်မှုတယ်။အသက်ရှင်နေရင်အသက်ရှင်မှုပေါ်မှာရစ်မှုတယ်။လူတွေဟာရစ်မှုတယ်ဆိုတာဒီပေါ်မှာအလေးထားပြီးတော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်တတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပေါ့ရစ်မှုမှုက အဲ့ဒီယဉ်မှုမှုတွေကိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားပြီးတော့သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာယဟန်ဆိုတာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာအေဂျင့်နဲ့ဘဝတစ်ခုထွက်ပေါက်ဆိုတာရှိတယ်လို့သဘောကျသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောကျသွားလို့တိဋ္ဌထမင်းသားဟာဘလောက်ပဲခမ်းနားတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံပြည့်စုံအင်မတန်မှယာတိအလိုက်နေထိုင်ရတဲ့နတ်ပြတ်သုံးဆောင်မှာနေထိုင်ရပေမဲ့လို့ သူ့စိတ်ထဲမှာပျော်မွေခြင်းမရှိတော့ဘူးပျော်မွေခြင်းမရှိလို့အလုံးကိုဆွန့်လွတ်တယ်ပေါ့မင်းသားဆိုတဲ့အခါမှာပုံတော်တွေကခြံအင်လက္ခဏာဖတ်တဲ့အခါဒီလိုခြံအင်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလူဘဝမှာနေရင်စကြဝဠာမင်းဖြစ်နိုင်တယ်လူဘဝကနေတောထွက်ခွာရှောင်လို့ တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ရင်လည်းပဲလောကမှာဖျားဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုအဟောထွက်တဲ့အခါမှာစัจ java ရိမင်းစည်းစိမ်ဆိုတာစိတ်နှက်ဆရာကြီးပေါ့အဲ့ဒီစัจ java ရိမင်းစည်းစိမ်ကိုလည်းပဲဖျားလောင်းတော်ကြီးဟာဆွတ်လွတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဆွတ်လွတ်နိုင်တယ်ဒါဖြင့်ဘာအတွက်ဆွတ်လွတ်တာတော့နောက်ဆုံးမှာ29နှစ်မြောက်မှာတောထွက်တယ် တောထွက်တဲ့အခါဘာတွေကိုဆွန့်လွတ်တာတော့လို့ဆိုမင်းသားရဲ့အခွင့်အရေးအလုံးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်တုတ်တော်ရဏမင်းကြီးပိုင်တဲ့အမွေအနှစ်တွေအလုံးဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ယာတုခုံသိန်းတွေအလုံးဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်မိသားစုဘဝကိုလည်းဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဟောသူ့ရဲ့ဆွန့်လွတ်မှုတွေကအများဘာအတွက်ဆွန့်လွတ်တာတော့ဆိုအနုတ္တရံတန်တိဝရပဒံပရိယေတမနောကိဉ္ကုသလကဝေတိ လောကမှာအကောင်းဆုံးတရားဟာဘာလဲအပြစ်ကင်းတဲ့တရားဟာဘာလဲငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေးနိုင်တဲ့အရာဟာဘာလဲဒါကိုရှာမယ်လူတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့အိုးနေကြရတယ်နာကြရတယ်သေကြရတယ်လောကကြီးရဲ့မတိမြဲတော့လူတွေဒုက္ခမျိုးမျိုးနဲ့ကျုံနေရတယ်အဲ့ဒီလိုကျုံနေတဲ့ဘဝကြီးကလွတ်မြောက်ဖို့စွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားဆိုတာဘာလဲ အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားရဲ့စွမ်းဆောင်မှု ပေးလိုက်လို့ရလာတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့အရာကရောဘာလဲလို့ဆိုတာကိုသိချင်တယ်အဲ့ဒါအတွက်လောကရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေအလုံးဆွန့်လွတ်လိုက်တာဒါကိုတောထွက်တယ်လို့ခေါ်တာပဲဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားရအောင်ဘုရားလောင်းတော်လေးဟာကြိုးစားအထောက်တာ29နှစ်အရွယ်မှာ တောထွက်တာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အစပိုင်းဘဝမင်းသားဘဝအခြေအနေကိုတစွန်းတစဖရတုတ်တန်ကနေဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းတစွန်းတစဖော်ပြလို့ပြီးပြီနောက်ရက်တွေမှာဆက်ပြီးတော့ဘယ်ပုံတောထွက်ပြီးဘယ်ပုံတရားရှာခဲ့တယ်ဆိုတာဘလောက်အလုံးလုံးတယ်ဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ယူမှတ်သားကြဖို့ပါဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာမြင်မြတ်ကြိုးပမ်းအထောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရှိကြည်ညိုရပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလောကသားတွေအတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အတွေးတွေပေါ်လာပြီးအများကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးမြူခြင်းဖြင့်ကောင်းမြတ်သောအနေအထားတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာတတဝါများစွာသိဉဏ်กว่าသိဉဏ်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာတတဝါများစွာသိဉဏ်กว่าသိဉဏ်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါ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 စိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြေပါစေဒုရဆန္ဒပြေပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရာတိတဗေတံပဝါယံဒုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်ပြပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်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 သူခန္ဓကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြပိတိတိဟုသောယလန်တို့သည်ဘဝရန်သူကောင်းစွာမသွေကြိုင်လန်၍နေကြပါစေကုန်တည်း